Один. ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ପଦ୍ମପୁର ଭଟଲିଠାରେ ଯାଦବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଓ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଭଟଲିରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ବରପାଲିରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦେବାଦେବୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓ କୈଳାସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଲଦୁଲି ବାଜା ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସହ ବହୁ ମହିଳା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅନନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟଲା ଓ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସମାବେଶ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ସହ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ